السلامة ومرحبا بكم اليوم باش نشوفوا مع بعضنا أكلة تونسية تقليدية نطيبوها بالطماطم الشيحة وإلا الشريحة الشريحة نتحصلوا عليها بعد تجفيفها في الشمس ونملحوها ونخبوها البركوكش هو أكلة تونسية تقليدية تمتاز بها المناطق الداخلية خاصة الوسط والجنوب يتكون من برشا مكونات أساسية باهية للبدن هذيك علاش نطيبوها آه، في الولادة خاصة للنفس نعطوها للنفس ونطيبوها في الشتاء تو باش نشوفوا مع بعضنا مراحل تطيب البركوكش اول حاجه باش نحطوا الماء والزيت والملح واللحم وباش نحطوا المكون الرئيسي نتاعنا اللي هو طماطم الشايح والوزف والقرنيط والحمص والفحات اللي هي الزيانه والكركم والثوم والفاح نخلوها تطيب بعد نص ساعة نكملوا نحطوا البقول الجافة اللي هي الفول والعدس والفرماس بعد ما تسيب المكونات اللي حطيناها الكل نرموا البركوكش بعد نص ساعة نعملوا رشة كرافس وفي الاخر بالكل نعملوا رشة معدنوس وشوية فلفل أكحل وشوية قرون فلفل وهكا نكونوا تحصلنا على البركوكش متاعنا نحطوه في حاجه كبيره وتتلم عليه العائله الكل وصحه وبالشفاء لكم